Ahoj, jsem nový český Android hlas. Poslechni si, jak čtu e-books, naviguji, překládám, nebo jak zním v některých jiných aplikacích. Hej, jeg er den nye danske stemme på Android. Med min smukke stemme kan du nu lytte til bøger, oversættelser, navigation og til mange andre spændende Android-applikationer. Guten Tag. Ich bin die neue deutsche Stimme von Android hören Sie Bücher, Navigationsanweisungen, Übersetzungen und andere Apps mit meiner schönen Stimme. Hi. I am the new UK English voice of Android. Listen to ebooks, navigation, translation and other apps spoken in my natural voice. Hello. I am the new US English voice of Android. Listen to ebooks, navigation, translation and other apps in my natural voice. Hola. Soy la nueva voz de Android en castellano. Puedes utilizar mi voz natural para escuchar libros electrónicos, sistemas de navegación, traducciones y otras aplicaciones. Hola. Soy la nueva voz de Android en español. Puedes utilizar mi voz natural para escuchar libros electrónicos, sistemas de navegación, traducciones y otras aplicaciones. Hey. Olen uusi suomen kielen Bonjour. Je suis la nouvelle voix française d'Android. Écoutez vos livres électroniques, systèmes de navigation, traduction et autres applications avec mon timbre naturel. Bonjour. Je suis la nouvelle voix française d'Android. Écoutez vos livres électroniques, systèmes de navigation, traduction et autres applications avec mon timbre naturel. Ciao, sono la nuova voce italiana di Android. Ascolta i libri elettronici, la navigazione, le traduzioni e tutte le altre applicazioni con la mia magnifica voce. Goeiedag. Ik ben de nieuwe Nederlandse stem van Android. Luister naar e-books, navigatie, vertaalprogramma's en andere apps met mijn aangename stem. 안녕하십니까. 안드로이드의 새 한국어 음성입니다. 저의 아름다운 목소리로 이북스, 내비게이션, 번역과 그 밖의 다른 기능들도 들어보십시오. 감사합니다. Witaj. Jestem nowym polskim głosem Androida. Słuchaj boków, nawigacji, tłumaczeń i innych aplikacji mówionych moim pięknym głosem. Hej, ja jestem den nye norske stemmen til Android. Med min nydelige stemme kan du lytte til bøker, oversettelser, navigasjon og mange andre spennende Android-applikasjoner. Olá. Eu sou a Glaucia, a nova voz brasileira de Android. Eu converto texto em voz de alta qualidade para aplicativos de navegação, comunicação e entretenimento. Olá, eu sou a Rosália, a nova voz portuguesa de Android. Converto texto em voz artificial de grande qualidade para utilização em aplicações de navegação, коммуникаção и entretenimento. Привет. Я русский голос с платформы Android. Моим голосом вы можете читать книги или озвучить программы перевода и навигации. Hej! Jag är den nya Android-rösten. Lyssna på min behagliga röst via apps för e-böcker, navigering, översättning och massor av andra. 你好，欢迎使用 Android 智能手机。我可以为你以悦耳的声音朗读电子书，提供导航指示及翻译结果等等。您好，我是 Android 平台的普通话语音，请在电子书、导航、互译及其他各种应用中聆听我的美妙音符。 مرحبا. أن الصوت الجديد لا أندرويد باللغة العربية استمع إلى الكتب الإلكترونية نظام الملاحة الترجمة وغيرها من التطبيقات بصوتية الطبيعي